Here we go for our video tools of the day uh, Yes, volevo farlo ieri questo ma purtroppo per caricare il video dedicato a Giulia, Cru Giulia Cruise eh, ieri Tra l'altro sale a venerdì <laughs> non ce l'ho fatta col tempo quindi lo faccio adesso Allora, innanzitutto uh, oggi um, ricordo prima l'evento di oggi e poi quello di ieri e l'altro ieri Oggi è l'anniversario della morte of our mythical and great anzi io direi Legendary, uh, Jimmy Scott, sì, il grandissimo, il grandissimo esecutore, eh, cioè l'interprete di Sycamore Trees, un grandissimo pezzo che infatti non a caso ho usato come introduzione uh, il report è qui mia cantata in realtà l'ho anche interpretato con la tastiera sì, perché diciamo Jimmy Scotti ovviamente lo conosco eh, tutti i pe- gli altri pezzi, però eh, certamente c'è gente molto più grande di me che lo conoscerà meglio. Io mi limito a quello che ho ascoltato in Twin Peaks e devo dire quando vidi la scena, in realtà io già questa cosa già l'ho spiegata un po' di tempo fa, Twin Peaks l'ho visto in totale due volte e la prima volta innanzitutto lo vidi in contemporanea con l'uscita mm, mm, della da Return eh, diciamo, qui ho trasmesso su Sky e io vidi per la prima volta però eh, diciamo la, la, prima stagione, una parte e la seconda sul canale Cielo che pure è affiliato a Sky se non erro e appunto in questa occasione mandarono in onda di nuovo le prime due stagioni però su questo canale io purtroppo non avevo l'abbonamento a Sky comunque ma non avevo nemmeno visto le prime due stagioni e quindi quella per, per me fu una grandissima occasione comunque purtroppo poi fermarono la messa in onda alla al mi pare al quarto episodio della seconda stagione, quindi da lì era maggio 2017, eh, finirono appunto il, mi pare il 10 giugno interruppero, comunque giù di lì non ricordo esattamente, quindi poi la recuperai personalmente direttamente più di un anno dopo, mi pare fine tra fine settembre e fine dicembre 2018, compreso anche The Return, e poi feci un rewatch eh, l'unico appunto, quindi ho visto in totale due volte la serie. Diciamo con una mia grande conoscente, la, che saluto anche Ilaria Clude Campora, eh, con cui appunto facemmo il um, rewatch la prima e la seconda stagione anche di Firewalk With Me con i Missing Pieces all'interno poi non separati in modo da creare un unicum con il film diciamo iniziamo già l'ho ripetuta alcune volte questa cosa iniziamo questo rewatch l'8 aprile del 90 proprio in onore del pilota negli USA salò del pilota e appunto lei poi appunto non mi diciamo non fece anche rewatch di verità lo feci solo io però poi raggiunsi il gruppo Twin Peaks Italia, quello ufficiale dedicato a Twin Peaks, che in generale aveva iniziato prima di noi, due settimane prima, il 25 marzo, tra l'altro nel periodo pesante lockdown marzo-maggio qui in Italia, 2020, e io li raggiunsi poi boh, praticamente all'episodio Heartbreaking, o meglio anche detto anche Thank You Mr. Jackpot, pensando alla scena più importante, appunto parte Blank di Angelo Badalamenti, undicesimo episodio, eh, scusate, parte, non episodio, perché questi non vanno definiti né episodi né parte, eh, né episodi né puntate, quelli della terza stagione, sapete meglio di me, sono da chiamare parti, o ore, diciamo, perché è da considerarsi, in realtà non l'ho detto io, prima di tutti Mr. Lynch e poi tanti critici, come un film alla durata di 18 ore diviso in 18 parti. Chiaramente è così, non posso che essere sempre d'accordo. In effetti è proprio la sensazione di un film, sarebbe interessante vederlo per 18 ore <laughs> consecutive. Eh, comunque li raggiunsi, dicevo, all'undicesimo episodio, <laughs> all'undicesima parte e poi vedemmo, vidi con loro ovviamente fino alla fine, alla diciottesima parte Uh, sì, se non ero finimmo proprio alla, intorno alla metà di giugno, ricordo esatto. E quindi questa era per fare una precisazione su quando, come ho visto Twin Peaks, eccetera, eccetera. Ma uh, appunto uh, io in realtà questo episodio 29, eh, 22, la seconda stagione 29, la somma tra le due stagioni, prime due, l'ho visto per la prima volta, se non erro, eh, la fine di novembre, primi di dicembre 2018 e in effetti, come molti sostengono, eh, gli episodi centrali, insomma la seconda stagione, sono un po' inutili perché appunto si, appunto si, vede che ovviamente poi David Lynch ha diretto soltanto 6 episodi nelle prime due stagioni, però effettivamente in realtà sembrano inutili, però comunque sono funzionali poi ad arrivare a quel momento finale, appunto degli ultimi due episodi soprattutto, gli ultimi 4-5 in realtà, ma gli ultimi due soprattutto, e l'ultimo poi per eccellenza. E quindi io non direi che poi sono così, proprio così inutili, certo non sono straordinari, ma comunque servono per arrivare a quel momento lì, quel momento lì che come sapete tutti, io ovviamente non c'ero perché sono del 95, quindi non l'ho vissuto in diretta, ha sospeso le persone praticamente per uh, eh, 25, anzi 26 anni, creando questa attesa infinita di 26 anni e devo dire che eh, l'episodio, cioè appunto in quel caso possiamo chiamare l'episodio l'episodio in sé, ehm, certamente è una delle più grandi creazioni proprio in, in generale, secondo me di tutta la sua carriera, cioè tutta la carriera di Mr. Lynch, che con solo quell'episodio, infatti non ho detto solo io, non sostengo solo io, ha ripagato la perdita d'attenzione appunto diciamo che si va, se andò per creare, si va per creare eh, durante appunto la visione degli altri episodi della seconda stagione. Ehm, in effetti lì noi vediamo concentrata tutta una serie di cose, a me appunto io rimasi proprio, diciamo, eh, non posso dire le emozioni che mi trasmise quell'episodio, soprattutto forse anche parti che magari ad altri non stanno a cuore, come per esempio quando Windomel, tra l'altro il compianto Kenneth Wesh, anche lui, dopo Giulia, prima di Giulia Cruise, anche lui se n'è andato, ai primi di maggio, al 5 maggio se non ero comunque quando il compianto Kenneth Welsh cioè Window porta eh, Heather Graham, cioè Annie Blackburn, nella, nella foresta di appunto uh, eh, Ghostwood poi la conduce lì e poi entrano diciamo nella praticamente in realtà io non credo quella sia la loggia nera ma lo sostengono anche molti sia la sala d'aspetto la red room quindi la sala d'attesa per entrare poi eventualmente nella loggia nera nella loggia bianca e sì poi sapete tutti meglio di me quello che a cui assistiamo lì con appunto Sica Mortrise eh, la protagonista mi personalmente mi fa venire i brividi quella scena incredibile non so proprio non posso dirvi che cosa provo comunque lì assistiamo a tutta una serie di cose che sapete <laughs> meglio di me insomma e Cooper soprattutto incontra davvero in maniera reale diciamo se così possiamo dire, tutti quei personaggi lì, eccetera. E poi da lì, insomma, tutti quegli eventi che si succedono, uh, arriviamo fino alla scena finale, la famosa scena dello specchio, Ausenni, Ausenni, come sta Enni, come sta Annie. Um, sì, davvero, secondo me in totale di tutto Twin Peaks è una delle migliori cose mai riuscite e secondo me poi da Return è anche superiore secondo, per quanto mi riguarda perché da Return, lo so, i fan eccetera nostalgici della cosa, diciamo, soprattutto io delle musiche soprattutto, ma però poi devo dire che si colmano, mh, mm, perché comunque sono presenti le musiche dei Badalamenti e anche alle, alle canzoni finali. Però dicevo, uh, sì, The Return secondo me è proprio superiore perché è, ma è mano totale di David Lynch, cioè, quindi non capirò mai come fa la gente a dire che non gli è piaciuto, cioè, sicuramente non ha, non ha poi quel grado di profondità di cui dovrebbe disporre, come fa a dire questo se in qualche modo poi è il David Lynch dei film, che il David Lynch è lo stato puro. Ma comunque vengo a me sul, sul diciamo, Siga Mortisi, in realtà io eh, proprio l'anno scorso, in virtù dell'anniversario dell'anno scorso, che tra l'altro erano proprio 30 anni l'anno scorso, erano proprio 30 anni, caricai delle mie interpretazioni un po' strumentali, un po' cantate, di cui quella che avete sentito forse in sottofondo, ehm, di Siga Mortis e eh, io in qualche modo vi metto link in descrizione se volete andarle a vedere però forse sono passate un po' inosservate secondo me e per questo forse avete visto un unico preview in realtà è perché io oggi ho ricaricato diciamo, quella che reputavo la migliore versione di quelle anche con delle modifiche all'audio perché in quel caso io non ero ancora esperto, comunque non utilizzavo programmi per modificare l'audio e qua ho anche alzato di molto il volume, quindi ci dovrebbe essere una certa differenza. Quindi consiglio in assoluto questa interpretazione qui, anche le altre ho messo in descrizione. E poi eh, ovviamente ad associare a questo pezzo c'è anche eh, Dark Mood Woods che è secondo me proprio il pezzo, cioè secondo me oggettivamente il pezzo centrale di quell'episodio lì, ed anche in questo caso io l'ho interpretato uh, diciamo due volte, una volta la prima versione e poi l'ho anche ricaricata in loop, una data di 12 ore, <laughs> chi ha il coraggio di sentirla quella versione, ok? Comunque uh, sì, uh, in onore in realtà questo pezzo originariamente risale per il compleanno di, en- di Ethergram, se non erro il 23 gennaio, appunto proprio perché il suo personaggio è connesso anch'esso diciamo, a quell'episodio. Se, volete, se avete visto il preview, se volete, link è sempre in descrizione. Però in realtà forse oggi ho ricaricato una, una, una versione sempre in che feci in quel giorno lì, eh, in quei giorni lì che filmai ma con una variante, diciamo, strumento diverso, cioè sempre lo stesso ma senza forma duale che è il warm pad che secondo me è proprio lo strumento più o meno simile che utilizza Angelo Badalamenti per diversi dei suoi brani in Twin Peaks no. quindi questa è, eh, sarebbe una nuova versione ma anche no allo stesso tempo per questo motivo qui ma poi io ho interpretato anche in maniera breve di nuovo il pezzo in occasione della mia partecipazione al party di la prima, della prima conferenza internazionale dedicata a Twin Peaks The Return che si svolse dal 19 al 20 giugno dell'anno scorso e io fui invitato da parte di Roland Kermaré meglio conosciuto come l'incident archivist, uno degli amministratori del gruppo numeroso di Facebook, più numeroso di Facebook dedicato a David Lynch con più di 45.000 membri al momento. Tra l'altro è stato anche sul set di Strade Perdute per tre mesi, fu, diciamo, ebbe questa grandissima opportunità per poi mm, cogliere elementi per la, una delle sue tesi, mi sembra di laurea, proprio su David Lynch. Comunque io fui invitato da lui in occasione della mia costante pubblicazione dei miei post nel suo gruppo, mi fece questo regalo insieme ad altri tre musicisti di un gruppo e anche Daniel Knox che se non erro ha anche collaborato con David Lynch pensate che onore per me che non sono nessuno, non ho un titolo, <laughs> non ho un nome, insomma quei momenti con noi ma poi ci ritorno tra praticamente qualche giorno quando sarà l'anniversario della cosa ne parlo meglio eh, in questa esibizione forse anche qui ho messo l'estratto dura molto poco in realtà qui è l'interpretazione del pezzo che appunto dovete abbreviare diciamo per un fatto di tempo non, non potevo superare i 25 minuti quindi parecchi pezzi li abbrevai in quel caso comunque qui ci sono una ventina di secondi se non ero nel caso la versione completa pur se, se più breve comunque la vedete sempre nel, nel link che ho messo in descrizione e sì eh, diciamo appunto e come in realtà io lì suonai tutta una serie di pezzi forti midi di ritardo sono pezzi di Angelo Badalamenti come Accidente fare quelle team, The Cheer Heartbreaking entrambe le versioni eh, lenta, normale e, e, diciamo veloce anche Wind di Johnny Jewel, The Fireman insomma tutti questi pezzi, tra l'altro, eh, parte Windows Backpack, se non ero, sono l'unico interprete di tutti questi pezzi e fate, vedete un po' voi, fate la ricerca, cercate questi pezzi che ho citato Angelo Badalamenti, subito dopo appaio io. Ma questo anche perché secondo me non ci sono gli spartiti, la gente li vorrebbe, ma purtroppo io non avendo titoli, non avendo studiato musica a livello professionale proprio nelle scuole, Uh, solo privatamente, 4 anni e mezzo diciamo di pianoforte versi anni fa, ho fatto, non so trascrivere musica, quindi mi piacerebbe che diffonda questi spartiti, tra l'altro ci guadagnerei anche secondo me economicamente, ma l'unica cosa che posso fare sono i tutorial, anche se stando continuamente a caricare nuovi pezzi ho anche poco tempo per fare tutorial. Gli unici che ho fatto sono stati mesi fa di due pezzi di Mulholland Drive, ma poi non ho avuto più tempo per farne altri. Ma se mai dovessi trovarne tempo, giuro che li farò, almeno questo proverò a farli, tra l'altro forse interpreterò una nuova versione di Accidente Fare, quella team in questi giorni, in occasione dell'anniversario del sesto episodio di The Return, in cui si sente per la prima volta il pezzo. Forse sarà una versione anche migliore di quella che interpretai due anni fa, e però in questo caso forse solo per il canale Tastiera Linciano la caricherò. Lo sapete, il mio secondo canale in cui carico solo le musiche, interpretazioni delle musiche ai film di David Lynch, perché appunto nel canale principale già la caricai, ma vedremo un po' può essere che la giro pure sul canale principale. Eh, comunque sì, eh, però in, dicevo in quell'esibizione, eh, poiché feci come pezzi d'apertura, appunto uh, Dark Mood Woods e Sycamore Trees per riprendere da dove ci eravamo lasciati proprio con far creare questo effetto con la seconda stagione di Twin Peaks e poi da lì eh, suonai insomma tutti i pezzi del Return eccetera fino, fino, alla fine anche, anche degli inediti suonati in quel momento come se non era la canzone di Rebecca del Rio non stars eh, preparata in quei giorni molto velocemente proprio per quell'occasione eh, alt anche altri pezzi non ero anche eh, il sottofono musicale di Naido nel terzo episodio il, sottofondo che si sente è molto anche bello eh, l'oceano viola, il purple ocean, una cosa del genere sì, comunque che già ho parlato tantissimo, un quarto dura. <laughs> comunque eh, sì, davvero credo di aver detto tutto nel caso mi venisse qualche altra cosa in mente come al solito l'aggiungo in descrizione spero di essere stato chiaro quanto più possibile have a great day